Saluton! Kiel vi fartas? Mi bone fartas, dankon. Ču vi memoras? Saluton, Ruselo! Kiel vi fartas? Nu, mi bone fartas, dankon. Kai Ciu ancau vi povas diri kiel vi fartas? Mi esperas che ies. Ciu vi memoras kiel diri via nomon? Auskultu. Mia nomo estas Rusello. Ho, cio majoro estas? Jam estas tempo reveni ala familio bon volo. Cai mistera fraulino ciu diris, ho terure, catastrofe! Ciu si estas? Cion si faras? Nu, rigardu, auscultu, cae giu. Oh, nau, dec, mi jonglas, dec unu, dec du, dec tri, mi jong... Be, sed mi jonglis? Yes, mi jonglis! Be, kie gi esas? La shafo? La shafo? Jen la shafo, la stulta shafo. Gi ne esta stulta shafo, gi esta intelligenta shafo, tre intelligenta shafo. Be, shafo ne esta intelligentai, ili esta stultai, absurdai. Atleto ne esta intelligentai, ili esta stultai, absurdai, ili curas. Yes, kai ili jonglas. Ho, kia bela rugia pomo, dankon. Kai ili manjas. Mm. Kia bella roja pomo? Sed la roja pomo ne estas por vi. Gi estas por atleto. Mi. Ho, ve! Kio estas tio? Ĉu estas akcidento? Ĉu estas incendio? Ĉu estas katastrofo? Idioto, ne estas akcidento, incendio, katastrofo, sonas vekorloĝoj. Vekorloĝoj? Vien ve collogio? Ciu ne existas ve collogio in Nov Zelando? Compreneble existas ve collogio in Nov Zelando, sed ve collogio estas stultai. Cioma horo estas? Ah, cioma horo estas? Cioma horo estas? Terure! Estas la sesa! Nene, Gheorgo, ne estas la sesa? Estas la sepa? Nene, Paneo, ne estas la sepa? Estas la oca? Be, ne estas la sesa? Ne estas la sepa? Ne estas la oca? Estas... Estas... Estas la sepa kai duono! Cio? Cio? Compreneble, estas la sepa cae duono. Mia shafo diris, gi estas tre intelligenta shafo. Shafo? B. Vecorlogioi estas stultai. Yes, vecorlogioi estas stultai. Mia ne funkcias. Kia stulta vecorlogio. Yes, vecorlogioi estas idiotai. Ancao mia ne funkcias è idiota ve corlogio. Yes, ve corlogio estas absurdai. Anca o mia ne funzias. Kia absurda ve corlogio. Ne, ve corlogio ne estas stultai, idiotai, kai absurdai, ili estas tre bonai, kai mia ve corlogio bone funcias. Kia bona ve corlogio? Anca o mia shafo bone funcias, Kia intelligenta schaf orologio. Schafo? Be. Sed kia estas Helena? Helena, ho! Ciu si dormas? En la lito? Estas la oca ca duono. Filosofoi, la sepa ca duono, cara, la sepa ca duono. Mia fratino ne dormas? Do, ciu si laboras en la informeio? Ne, si ne laboras en la informeio. Si laboras en nia giardeno. Jen. Saluton. Yes, mi laboras. Mi laboras en nia giardeno. Nia bela giardeno. Kai mi sculptas. Mi sculptas. Be, ca mi curos, mi curos alla urbo, alla parco. Oh, pardonon, chi ustas parco? Uh, ah, mi ne comprenas. Oh, parco. Parco estas eio cum arboi cae floroi. Eio cum grandai arboi. Eio cum belai floroi. Bone, dankon, Filisa. Nun mi comprenas. Do, mi curos alla urbo, alla parco. Mi curas. Gis la revido. Gis. Gis la revido. Nu, Brussel. Pacio! Ni ne estas Brusselo. Brusselo estas urbo. Urbo en Belgio. Gi estas granda urbo en Europa. Kai li ne estas granda urbo. Li estas chafisto. Kai li nomo estas... Brusselo con ro, signoro ne Bruselo con bo. Oh, pardonon, pardonon, Bruselo. Ve, mi forgesis, mi forgesis. Filosofoi, ili ofte, ofte forgesas. Pardonon, Bruselo. Sed, Bruselo, ciu vi bone dormis en via dormo saco, cun via cap cuseno, via schafo? Ho, dankon, Georgo, mi tre bone dormis. Schafistoi tre bone dormas. Kai hiero mi estis laca. Saluton Helena. Oh, saluton Bruselo. Kie vi fartas? Uh, <laughs> bone, dankon. Kai vi? <laughs> Ah, ĉu uh, vi bone dormis? Uh, <laughs> dankon, Helena. Mi bone dormis. E, eh, kai vi? Dankon tre bone. Sed kia bela sculptajo. Vi estas bona sculptisto, Helena? Dankon, Bruselo. Gi estas tre bela, sed eh, kio gi estas? Kio gi estas? Nu! Ciu eh, gi estas eh, signoro au signorino? Ne, ne. Ciu mm. gi estas filosofo au dancisto au atleto? Ne, ne. Oh, do, ciu gi estas sculptisto? Ne, ne. Do, cio gi estas? Mm, mi ne scias. Cio? E, ciu vi forgesis? Ne, mi ne forgesis. Mi simple ne scias. Ne gravas cio gi estas. Ci estas abstracta. Abstracta? Abstracta? Mm, se gia nomo. Cio estas gia nomo? Gia nomo estas... Ho ve! Ho ve! Ien gia nomo? Ho ve! Ien bella nomo por abstracta sculptajo. Ve! Ho ve! Terrore! Catastrofe! Cio estas? Signorino Bundo? Mi svenas! Mi falas! Mi falas! Mi morta. Oh ne, vi ne mortas. Mi tenas. Mi tenas. Ho, oh, signoro. Dankon. Ien vi signorino Bundo? Ve, ho, oh, catastrofe. Ci vi ne bone dormis, signorino Bundo? Compreneble mi ne bone dormis. Compreneble ne. Terura lito, terura capcuseno, terura terura lit covrilo. Terure. Kai mia brak horlogio ne funkcias. Kia stulta brak horlogio. Kio Estas, estas, u, estas mia brak horlogio? Kie gi estas? Pardonon, Georgo, jen. Ho, oh, mi svenas, mi falas, mi mortas. Kio? Ho, ho. Estas la naua? Ne, estas la naua kai kvarono. La naua kai kvarono? Ve, mia vendejo, mia cara vendejo. Vendejo? Helena, vendejo, kio ci estas? Vendejo? Do, ejo, kie oni vendas. Jen, vendejo. Compreneble, vend eio dankon. Ve, ve, vendeio, mia cara vendeio, sed mi iros, mi iros al mia vendeio, sed, ho, oh, catastrofe, catastrofe. Cio? Cio estas pri via vendeio, cara signorino? Ciu estis accidento? Incendio? Yes, ne, ho, oh, terror. Georgo iros cum vi al via vendeio. Ciu? Mi? Sed... Eh, cara... Yes, Georgo iros cum vi. Cai survoie vi parolos ali pri via vendeio. Ah, oh, bone. Yes. Sed... Yes, survoie mi diros al vi pri mia catastrofa vendeio. Do, ec, signoro, ec alla vendeio mi sfenas, mi falas, mi mortas. Cioma horo estas? Ho, estas la naua. La naua cae tri quvaronoi. Cio? La naua cae tri quvaronoi? Bone, do ecara informeo. Set ve, quiu tago estas hodiau? Ciu hierau estis sabato? Au ciu hierau estis dimancio? O oh, ne, vi estas stulta, Ken. Hierau estis lundo. Hodiau estas mardo. Kai morgal estos mercredo do mardo kai la informeio informeio estas marfermita lunde merklede kai vendrede kai hodiau estas mardo kai la informeio ve gestas estas fermita fermita do nun et calla ben deoi. Yen. yes. Catastrofa la vendeo. Nun mi comprena, signorino Bundo. Mia nomo estas Flora. Oh, yes, Flora. Sed uh, pri la vendeo... Cai vi estas Georgo? Yes, sed pri la vendeo... La vendeo, terrore la facturoi, jen, Georgo, jen. La facturoi, jen unua facturo, octec steloi, jen dua facturo, cent steloi, jen tria facturo, ducent tridec steloi, jen quara facturo, quarcent sesdec steloi, ca jen quina facturo, Sepcent du dexteloi, quin facturoi, cae, ho ve, mi estas sen mono, sen steloi, la vendeio, gi estos fermita. Fermita? Yes, fermita. Mine laboros. Mia vendeo ne funccios. Mi estos sen vendeo. Ho, la stulte facturoi, Georgo. nu, cliento, cliento, salutam, signora. Salutam, signorino. Fraulino, signoro, sed negravas. Signorino, bundo, eh, flora, mi iros. Vi restos, cae vi vidos, vi vidos. Nu, signoro, ho, yes, quia bella colceno. Yes, ci es as bella. Ci venis el Afriko, de sperantistoi en Afriko. Ci estas Afrika kolcheno. Ho, Afrika kolcheno. Ci estas charma, set... Chiam ci costas? Ci costas 99 steloin. Ci ne estas multe costa. Ne, ne estas multe costa, set... Set, ho, kia bella bildo. Yes, ci estas bela. Ci venis el Europo de esperantisto en Europo. Gi estas Europa bildo. Ho, Europa bildo. Gi estas bela. Sed kiom gi costas? Gi costas ducent naudec nau stelon. Ho, signoro, tia ne estas multe costa, cae gi estas charma bildo. Sed, ho, kiai bellei brac horlogioi, kai netro multe costai. Yes, yes, mi comprenas. Dankon, signorino, dankon. Mi rapidas, rapidas. Gis, gis al revido. Jen, ču vi vidis, jen la problemo. Mie cliento rapidas la vendeo, la colcenoi, la biltoi, tro multe costai. Ho oh, Dek ok, dek nau, dudek, dudek unu, dudek du, dudek tri. Mi svitas. Kai mi legas. Shhh. Saluton, Carlo. Vi terure svitas. Kien aquo por vi? Aquo? Ho dankon, panio, dankon, mi trinkos. Mmm, kai kia bella flava banano. Mi mangias mi mangias. Nu, kiu laboros morgau en la informeio bonvolo? o estas mardo, kai la informeio estas fermita. Sed morgau estas mercredo, kai lunde, mercrede kai vendrede, oni laboras en la informeio. Morgau la informeio ne estos fermita, do kiu laboros tie? Nu, panio, compreneble, Helena laboros morgau en la informeio. Ne, ne, Carlo, via fratino ne laboros morgau en la informeio. Si laboris tie hierau, ciu vi forgesis. Be, do Yolanda laboros morgau en la informeio? Mi ne laboros morgau en la informeio. Morgau mi laboros en la iugeio. Hodiau mi legas. Do, Shhh! Nu, ĉu vi laboros morgaŭ en la informejo Panjo? Ne, ne, Karlo, morgaŭ mi dancos. Mi dancos. Kaj mi ankaŭ laboros en la domo. Do, ĉu vi, Karlo, ĉu vi laboros morgaŭ en la informejo? Kiu? Ĉu mi? Be, mi estas atleto. Mi kuros. Mi rapide kuros. Kaj atletoj ne kuras en informejoj. Karlo! atletoi curas en urboi, en parcoi, en cureioi. Cai, ili jonglas. Yes, ili jonglas. Unu, du, tri. Yes, atletoi jonglas, kai shafistoi manjas. Cia bella rugia pomo. Dankon, Carlo. Be, hei, vi! Do, kiu iros morgau alla informeio? Kiu? Do compreneble mis cias georgo iros georgo nu nulo nulo nulo nulo kai nulo estas hm, nulo ho oh, facile ki bone matematikisto mi estas kai nu ok kai nulo estas ok kai ok kai 3 estas estas dec unu. Dec unu cae ses estas uh, eh, dec sep. Heo <laughs> facile. Cae dec sep cae du estas... Ho, oh, facile, estas dec... Eh, Saluton, Georgo. Ho? Oh, eh, kio? O oh, mi calculis, Ruselo, mi calculis, cae nun, ho, oh, ve, ciu dec, ciu dec unu, dec sep, mi forgessis. Au ciudec nau, sed pardonon, Georgo, mia shafo estas bona matematicisto, tre bona calculisto. Momenton. Mil quincent naudec, facile. Ho, dankon, shafo. Mil quincent naudec. Oh, yes. Yes. Oh, dankon, Schafo. Vi rapide kai bone calculis. Sed ho, mil quincent naudec steloi, ho ve. Cia granda monsumo! Terure granda! Sed cio pri la mil quincent naudec steloi? Cio estas? Oh, eh, cio? No, ne gravas, Brus. Ruselo. Ruselo ne gravas. Mi pensas, mi pasas, mi pasas kai pensas. La filosofo pensas. Kia granda problemo, mil quincent naudex steloi. Sed, por bona, cae intelligenta filosofo, ne existas problemo. Ne. La filosofo pasis, cae pensis, cae nun la filosofo scias. Facile por bona ca intelligente filosofo, facile, ca nun, rapide, ec! pardonon, Ruselo, mi ne iros kun vi. Mi laboras. Mia laboro tre gravas. Do, mi iros alla urbo sen vi. Mi iros kun mia shafo. La esperanto vendejo de signorino Bundo estas tre charma, Ruselo. La vendejo estas en la urbo. Do, mi iros alla vendejo de signorino Bundo. Dankon, Helena. Gis la revido. jen Flora, jen via mono, por la facturoi. Ho, oh, Georgo, Georgo! Mi calculas. Jen quincent steloi, jen mil, mil cent, mil ducent, mil tricent, mil quarcent, mil quincent steloi. Ho, Georgo! Kai nu, quincent quindec, septec, naudec, naudec, Ien via mono, mil quincent naudec steloi. Cae la esperanto vendeo ne estos fermita. Ho, Georgo! Dankon! Dankon! Hurra! La vendeo ne estos fermita! Oh, ne! Cara Shavo, ne! Nu, la vendeo ne estos fermita. Bone! sed Georgo, kio pri Georgo? Kio occasos al li? Ho ve, attendu dis la tria lezione, kai vi scios. Espereble en la dua lezione, vi rimarcis kiel paroli pri afferoi, kiwi nun occasas, kai kiwi jam occasis. Kai nun auscultu Kion Carlo Faros. Mi trincos. Mi trincos. Mi trincas. Mi trinkis. Do. Jen la verb finajoi en esperanto. Os, as, is. Futuro, presenzo, preterito. Vi lernis ancau kiel admiri objektoin. Auscultu kiel florabundo parolas pri lavaroi en la esperanto vendeio. Kia bella colceno! Kia bella bildo! Kai nun vi povas prescrivi la objektoin. Kai simile vi povas diri. Yes, gi estas bela. Au gi estas ne estas multe costa. Auscultu cion ruselo diras. Ho, oh, cia bela rugia pomo! Cai plurale. Ciai belai rugiai pomoi. Atentu de nove finajoin ciui gravas en esperantio. La finajoi a cai ai vi lernis pri la tagoi de la semaino. Lundo, mardo, mercredo, jaudo, vendredo, sabato, dimancho. Nun vi povas discuti ciù hodiau estas dimancho au lundo. Vi lernis ancau novain numeraloin. Numeraloin gis pli ol mil. Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, dek. DEC unu, DEC du, DEC tri, DEC kvar, DEC kvin, DEC ses, DEC sep, DEC ok, dek nau, dudek. Dudek du, tridek tri, kvardek var, kvindek kvin, sesdek ses, sepdek sep, okdek ok, naudek nau, tsent, dutsent, tritsent, gis, tritsent, Naut cent, Mil, du mil, tri mil, gis nau mil. Ču vi povas diri citiun numeron? Nau mil, nau sent, nau dec Bone! Vi povas uzi la numeraloin por demandi Ciom io costas? Auscultu. Ciom ci costas? Ci costas nautec nau steloin. Cai nun... Cioma horo estas? Ho. Exerso horo. Do. Ec al. Exerzu vin. Cai mi revidos vin poste en la tria lezione. Intertempe, mi diras al vi, gis revidum. Peace.